алатын азаматтар осы жергілікті тұрғындар ба рахмет менің атым ботагүл жүленбетова мен осы қауіпсіздік техника және қоршаған ортаны қорғау бөлімінің генеральный менеджерінің орынбасары болып келемін сіз айтқандай былтыр өкінішке орай ондай оқиға орын алды ол қайтыс болған адамдардың мекемесі sk компания мына мемлекеттік жақтан жүргізілген жаңағы расследование дейміз ғой ол оның жаңағы нелері результаттары ол тек қана жаңағы ск компаниясы ғана пайдаланады біз оны алмаймыз өйткені жаңа адамдар қайтыс болған адамдар сол мекемеде жұмыс сол мекеменің жұмысшылары сондықтан ал мына қауіп қауіпсіздік жағына шараларына қарай сұрағыңызға байланысты айтып кететінім сол оқиғадан кейін әрине көптеген шаралар қолға алынды біріншіден өзіміз жақтан өзіміз тарабымыз тшо жақтан жаңағы процедуралар жағынан болсын мына біз айтамыз ғой меры контроля меры защиты сол жағынан болса да қауіпсіздік шаралары жағынан бәрі тексерілді және де э, қазіргі таңда э, біздерде ә, э, тшо да бір қауіпсіз өндіріс деген программа енгізілді былтырдан бері ол программаның ішінде сегіз сегіз команда бар сегіз команда әртүрлі жаңағы тақырып бойынша жұмыс атқарып жатыр оның бірі айтып, айтып кететін болсам оның бірі мына біз айтамыз жаңағы пневматические виды работ соның инвентаризациясы және де сондай пневматический жұмыстарды біздер қалай қауіпсіз қауіпсіз жүргіземіз сол жақтан қандай шаралар пайдаланамыз және және де оларды өткізуден алдында қандай тексерістер жүргіземіз сол жағы қазір қарастырылып жатыр процедуралар жаңадан енгізіліп жатыр және де басқа айтып кететін команданың мысалы тақырыбы ә, біздер айтамыз ә, подтверждение ә, нулевой нулевого давления в системе дейміз мына әр жүйені ашудың алдында біздер қысымды қысым жоғына көз жеткізуіміз керек сол ә, мақсатта жаңағы біздер бірнеше ә, приборлар болсын бірнеше шаралар болсын соны деген алдын ала өткізуіміз керек өйткені жүйені ашардың алдында ешқандай қалдық қысым қалмау керек сондай сияқты мен тек э, жаңағы пример ретінде айтып кетіп жатырмын сондай бірнеше командалар құрылды және де олар жұмыс жасап жатыр оның бәрі сол қам, ә, қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында жасалып жатыр рахмет нәтижесін береді деп ойлаймын иә сегіз тармаққа бөлінді дедіңіз және осы менің ауылдастарым барлығы сұраған кезде опрос жүргізілгенін айтты барлығының айтқан себептері сұрақтары ә, фатик менеджментке келіп яғни ә, шаршауды басқару несі соған келіп тірелген барлық адам себебін э, яғни уақытының ұзақтығын айтып және де э, сол себепке алып келді деп жауап берген именно осы бағытта қарастырдыңыз ба фатиг менеджментте иә сұрағыңыз өте орынды э, керемет сұрақ шынымен де мына жоба жобада фатиг менеджмент деген зат ол шаршауды бақылау шаршау шаршауды бақылау бағдарламасы қолға алған және де біздерде мысалы деген мына үшінші буын зауытында істейтін жұмысшыларға соны алдын алу жаңағы шаршауды алдын алу үшін әр демалыс сайын мысалы деген кейбір мекемелер жұмыс жасамайды жексенбі сайын немесе жаңағы рахмет жұмыс кезінде жұмыс бұл эффект неэффективный себебін айтайын адам воскресенье уақытыда жатып воскресенье мына шымкенттен келіп мына жерде бір күн ақысыз жатқанын ешкім жақсы көрмейді барлығы оңалтайлы сұранып жатады жарты күнге ол дейтін ол жақсы не бұл кеткен үрдіс бұл ешкім өз еркімен ол жерде бір күн бойы жатқысы келмейді ол жерде фатиг менеджментті кішкене уақытылы күнін азайту тәсіліне кішкене жиырма бір күнге хотя бы бастап иә рұқсат болса мен э, әрі қарай жауабымды э, айтып кетейінші иә жаңа сіз айтып тұрсыз ғой иә қысқаша айтайын э, сол жексенбі күндер сіз ақысыз деп тұрсыз ол ақылы төленетін күндер олар сосын деген мына жұмыс күн күн бойы бірнеше үзіліс беріп тұрады және де су мына жазғы уақытында көлеңке орындарды жаңа қамтамасыз беріп тұрады қазір деген мына ораза уақытында рамазан уақытында әсіресе үзілістерді көп береді жұмысшыларға рахмет осымен енді рахмет барлығына жауап келетін шығар деп иә иә сұрақ қоюға болады қоя беріңіз микрофон жұмысын сыйлау керек отыр отыр отыр әдеке жоқ мен қазір микрофон жоқ ана бас директордың орынбасары деп қазақстан жағынан көндел қой су есин ол қазақ әлде басқа ма неге қазақша жазылмаған мына журналыңызда көңіл қос сүйесен деп тұра тұр отыр документ бойынша солай жазылып тұр иә. документ бойынша документін көрсетіңіздер иә. Так, кейінгі ойын жазылып тұр сол сияқты қазақша жазсын қазақ тілімізді аяққа таптамаңыздар бір ұлт жоқ ішінде орысша сөз қосып айтпаңдар әріптерімді қазақша етіңдер түсіндіңдер ғой сол ма иә екінші мәселе ауданда мрт қондырғысын алып беруге көмек керек сіздерден айтылды ол аудан әкімі Сантөре мырза зайапын тезеп жігіт кәмел тағылын 85 бес мың халқы бар эмірсі жоқ дейтіндер Айтылды ол. екі сұған сені. екі мың он жетіде қайда жоқ ол жоқ Әмірті атырауға бар деп отыр бізге қосылған жоқ ол балғамен Ол, соны айтсын сосын қосары маңына заманауи метростанцы орналасу жаңа жабдықтармен жабдықтау сабдәурен мырза сізге тіреліп тез заявка кіргізіңіз жаңағы кім мырза айтып отыр ғой заявка беріп жаңағы теңіздің басындағы учаскедегідей метростанцияны мына мына жерде сасық жасап жатқан соның қасынан бастап медстанциясы салғызып жаңа жабдықпен барғанда жасамай қалатын аппарат болмасын соған тез заявка беріңіз үшінші мәселе қала келесі тыңдауға соның бас директорының орынбасары халық алдында келсін көрейік мына журналдан емес халықпен жүздессін кейбір ойынды көрдік қой соны ескеріңіз сосын құлтарға қос саламыз деп жатыр айтып жатыр айтып жатыр жылдарым болған болар соны қос салуға көмек керек сіздерден ал мына аудан әкімдері сұрай алмайтын болса біз халық болып сұраймыз соған заявка беруге сіз менде сіз соны тездетіңдер достың проект жасап шақырғаныңызға рахмет тіркеп иә беріп қойды ғой қаншаға мына мрт жөнінде айтып кетейін мына жетпіс бес орындық аурухана салынып жатыр ғой сонда мрт болады уже келді әкелді оны қондырады ертең қосады ол іске қосылады ертең больница кеше ғана келеді іске телеграмда бүгін келді дейді ассалаумағалейкум <coughs> айтайын дегенім еңбегіңізге орайлы рахмет халықпен кездесіп жатсыздар бір рет емес бірнеше рет енді менің айтайын дегенім сізге арыңызға сұрағым бар дәрмен арыңызға сізге сұрағым бар <coughs> мына қоршаған ортаға жылой халқының қатысы бар ғой бар болса көптен бері халықтың аузында келе жатыр екі жақты келісімшартқа отырамыз дейді жылой халқымен 주로 주로가 가슴이 쓰죠. бірінші естіп тұрмын келісімшарт шарт, мен жылой халқы жылой халқымен келісімшарт қоршаған ортаға байланысты құрғыл сосын қазірде мысалы қарап отырсақ бізде әлеуметтік жағдай басқа жағдай бүкіл қазақстан бойынша көп үй салу тағы бірдеңе оны айтып отқан жоқпын мен айтып отқаным отыз жылдан бері осы жылойға келген қоршаға қоршаған ортаға келген зиянды айтсақ сосын жерде мына халықтың жаңағы денсаулығы нашарлап қояды сол себептен жылой халқымен күш келісімшартқа шартқа отырайық деймін қарсы емессіздер ғой жылой халқы ол заң жөнінде ол ол ондайды мен айта алмадым айта алмаймын білмеймін мен заңгер емеспін ол болған ма ол соны қарастырайық бүгіннен бастап сол сұрақты қарастырайық заңгер қайда оны шешіледі бүкіл осы жердегі халықтың әлеуметтік жағдайы да бәрі де шешіледі деп ойлаймын дұрыс ол бір екі құлсары қаласына қатысымыз бар ғой құлсары қаласында отырық қой құлсары қаласының ауа райын айтсақ <coughs> мына кеше бас жоспар бекітілді айтып жатырмын екі мың жиырма екінің декабрь айында иә тас жолдың да мәйіттің де сөзім болмасын бағананың да санитарный қоршау аумағы или шекарасы бар иә а мына біздің жылой халқының бір жұтым таза ауаға санитарлық қоршау аумағымыз жоқ неге халықтың адам баласының демалуға бір жұтым ауаға санитарлық қоршау аумақ деген жоқ соны енгізуге тырысыңыздаршы содан барып бәрі басталады экология да тағы да басқа да иә айтайын дегенім мына чо міне құсар халықпен жұмыс істеп жатсың осылай ары қарай жасаңыздар рахмет сіздерге иә айтайын деген мына әкімге сұрағым бар әкімнің өзі жоқ бір рет емес екі рет емес өткенде сұрады әкімде неге келмейді сосын әкімге де сұрағым бар мына пшоның айналасында татар нефт дейді құлсаның арасында бес алты жылдан бері жүр әділ мырза сіздің бірінші сұрағыңызға мына тшоға біз жауап берейік сол иә, келесі иә. сұрағыңызды әкімге қоясыз хорошо а то ұмытып иә. ұмытылып кетеді саламатсыз ба сіздің екінші сұрағыңызға жауап берсем санитарлық қорғау қоршау санитарлық қорғау аумағын жайлы сұрағыңыз қойдыңыз ғой иә қойдым ғой иә сол соған жауап берейін негізі санитарлық қорғау аймақтар олар өндіріс алаңына ә, бекітіледі түсіндім түсіндім бәрібір де бар айтып отырмын ғой ол экотексте де бар жаны жоқ қатта иә бірақ теңізде де бар ақтөбе поселокте де бар мен айтып отырғаным халықтың өзіне мына иә. маған мысалы санитарлық қоршау аумақ деген жоқ бұрын союздың кезінде болды бірақ іс жүзінде шамалы болды иә а қазір мүлдем жоқ екі мың он үште құлсары қаласында санитарлық қоршау орнады деген мына жойдың жері неге проект аға проекті бойынша келсе қоғамдық тыңдау өткізеді ал сөздің аузында қытай өткізді ма бес жыл болды мен жерде тұрып қалып жатқанына қоғамдық тыңдаудың ережесі де күні кеше ғой тек изменение болған осылай әділ мырза бұл деген бұл айып сұрағыңыз деген енді бұл бүгінгі күн тәртібіне кірмейді ол қытайлар ол қытайлар ол бөлек бөлек не

қазіргі өзекті мәселе бәрі бәріне де жұмыссыздық қой енді мына жұмыссыздық сол жұмыссыздыққа мына жұмыспен қамту орталығында мысалы біздерге нақты жұмыстарды ұсынып отырған жоқ сондықтан екі жаққа екі тарапқа да халықпен де ымыраға келу үшін бір мекеме теңгез мекемесіне бөлек қазір дамыған заман интернет арқылы э, сайт ашылып манағыдай не группа деген сияқты халықтан бәрі телефоннан қарайды ғой сондай мына жұмысқа мекемелер өздері запрос жіберсе мынандай адам керек тікелей шығуға мүмкіншілік бола ма дегенім ғой через посредниксіз мысалы қазір жұмыспен қамтуға мысалы барасың әбден іріктелген соңында қарасаң мысалы кейбір адамның мамандығына қарай я неге қарай нақты жұмыста жоқ ұсынып отырған ал соған тікелей жолдары бола ма екен жұмыспен қамту бізде орталығы деген бізге мекеме қандай заявка түсіреді өтініш мысалы рабочий керек дей ма крановщик керек дей ма сонымен ғана жұмыстанады ол ал мекемеге мынаны ал ананы ал жоқ сіз түсінбедіңіз <laughs> жоқ екіншіден сіз айтып тұрсыз общий мана сайт иә, сияқты бірдеңе иә. ол еңбек kz деген сайт бар мекеме заявкасын береді сонда көрініп тұрады ол жерде көрсетілмей тұр еңбек kz біздің беріп отыр іштен сонда көрсетілетін барлық не сол сол енді бар жұмысшы іріктеліп шығады мына керегі еліктен өткеннен кейін соңғысын барып халыққа көрсетіледі ол көріп отырмыз сосын екінші бір сұрағым тшо тенгиз тарапынан жұмысқа келетін болса неге тшоның правасын сұрайды мысалы водительдерге мен өзім руководитель болғанмын водитель болған жоқпын мысалы қандай жұмыс болса да жұмыстарына жұмысқа сұраныс болды барылғанда маған айтады сенің стажың жетпейді ә, мысалы водительский тшо праваң жоқ иә нең жоқ дейді сол біз қазақстанда тұрып тшоның правасы бізге сол міндетті ма алуға или қалай или біз тшоға бағынуымыз керек па вот осы сұрақ мені біз қазақстанның ішіндеміз ғой біз шетелде жүрген жоқпыз сонда біз тшоның правасын обязательно алу керек па иә тшоның правасын алу керек неге десеңіз тшоның өзінің стандарттары бар қауіпсіздік жағынан ә жүргізу жағынан сондықтан жұмысқа келгенде бәрі без исключения өтеді мына курстарды и соның праваны алады ол правасыз машина көлік айдауға рұқсат бермейді сонда сіздің ойыңызша бұрынғы біздің осы союз кезінде оқыған үш жыл оқыдық мысалы осы транспортный жөнінде правамыз біздің правиламыз сонда олардан ерекше ма или олар бөлек па жоқ ол ерекше емес олар деген бәрі бәрі дұрыс бірақ просто тшо производственно опасный зона болып саналады ана жерде ограничение болады мындай болады ол деген өзіңіз білесіз ғой сіздің ол біздің былай оқып жүрген правамыз ол гражданский қалада не істейді атеизм басы деген ол қауіпсіздік жоқ енді қауіпсіздік енді белгі деген бәрі бір правилодан алпыспен мен жүр десе алпыспен мен жүретін жер бар сонда өзгешелік сонда ештеңе жоқ сонда дей соның правасын алу керек тұшоның ережелері қатаңдау болып жоқ қатаңдау болғанда бұл тәртіпке бәрі знакпен тұрса бәрі де бағынады бауыржан сөзі бар ғой тәртіпке бағынған құл емес дейді бәрі де бағынады правила бәріне ортақ единый бұлар ол тышонікі ол қазақстандікі деп бөлінбейді знак бір тәртіп бір сол неге осыған мен нем жетпеді осы алпыс үй ішіне үй тіккендей қылып отыр ғой енді қарап отырсаң қазақстанда тұрып кшо біз правасына зависимый қылып қойдық сонда сол кшоның несі правасы жұмысқа кіруге кедергі болды кедергі болды бірнеше адамнан сол кшоның правасын сұрады иә стаж сұрайды ол мысалы жас балдар мектеп бітіріп шығады ол права сұрайды оны неге оқытып алмасқа мысалы солай мысалы мен менің первый класс водительмін бірінші класс водительмін ал маған келе жатады сонда мен тоқсаннан бері қарай шөпірлік нем түкке тұрғысыз болып қалды ма сонда сонда қалай или черный жауап берсінші ассалаумағалейкум алейкум мен арман орбай отдел капремонттан келіп тұрмын шоның правасы сізден жұмысқа кіргенде ешкім сұрамайды мен отыз жыл тшода істеп келдім сол объектіде мен мен сізге айтайын қазір жұмысқа кіресіз сосын сіздің бастаңыз сізге права керек па керек емес па сіз слесарь болсаңыз сізге тшоның правасын айтпайды сіздің міндетіңіз машина айдау керек болса 12 сағат сізді заявка береді бізде юрошесте специальный отдел бар жоқ жоқ жоқ тоқтаңыз тоқтаңыз тоқтаңыз мен мына сіздің сөзіңізді ойлайыншы мен өзім біреудің естігенді айтпаймын өзім басына айтқаны ақиқат болады мысалы мен жұмысқа ұсыныс бердім мен мына резюмемді бердім сонда мені сол мекеме бұрын соңды теңге жасадыңыз ба деді ал мен бұрын соңды теңге жасағанда как руководитель ретінде бардым менде пропуск де болған жоқ ал қазіргі ретте пропуск жоқ біріншіден сіз базада жоқсыз деді екіншіден соның правасы жоқ дейді сонда мен түсінбеймін сондай бірінші қойған талабы сондай ол ол ты что ондай вообще енді соға бүкіл мекеме бағынбай ма сол жерде қарастырушыларға бағынады ғой мекеме сонда каждый мекеме өзінше заң шығара ма сонда жоқ соның талабы деп бізге солай жеткізді соның талабы мен естігендей талабы талабы ол ақиқат ол ақиқат жұрттың бәрін айтады тоқтай тынышталайық ассалаумағалейкумдер менің есімім осы құлсары қаласының тұрғынымын бірінші мына біздің құлсарда сексен мың халқымыз бар ғой сексен мың халық бар сексен мың халықты ертеңгі жағдайда құдай сақтасын мына үш үш поколение бар заводымыз бар сол крупный крупный кететін болса осы заводтардан крупный не кететін болса ақау кететін болса біздің мына халықты бүткіл халықты кім эвакуациялайды қандай мекеме қандай іс шаралар соған жүріп жатыр соған нақты жауап берсеңіздер өте мен енді бізге андай ғой ауызша түсіндіріп андай іс шаралар жүріп жатыр мысалы бізге нақты сұрақ керек аға сексен мың иә, сексен мың халқымыздан онда нақты жауап болса онда жазып алса сізге нақты жауап береміз құттай құттай тұра тұрыңызшы құттай тұра тұрыңызшы осы жерде сексен бес мың халқымыз бар ертең құдай сақтасын үш поколение құдай сақтасын көбіне ақау кететін болса егер де мына халықтың бәрі осы жерде немен қырылып қалады сөздің шыны керек соған біздерге қандай іс шаралар жүріп жатыр тікұшақпен тасымалдау басқа елді мекенге сондай қала қандай іс шаралар жүріп жатыр тым іс шара көріп жатқан жоқпын мен өзім жаспын қазір мысалы мына жылой ауданы және де атырау облысы бойынша ә, департамент ә, чрезвычайная ситуация деген ә, мемлекет жақтан бөлімдері бар сол бөлімде осындай катастрофиялық сценария қара, қарастырылған сол кезде сол жаңағы бағдарлама бойынша эвакуацияны сол мемлекет жақтан қамтамасыз беріледі мемлекет жақтан қамтамасыз етіледі ма сол иә. сол сол неге сол соны біздер дейтін мысалы сол адамды кім қамтамасыз етіп басшысы кім сол неге келмейді бұл жерге сұрақ сізге сол енді осы экология мәселесіне көтеріп отырған сұрақ қазір экология не болып отыр қазір мысалы экология бұл экологияға зиян бір жағымен бір жағымен мына біздің халықты сексен бес мың халықты ертең қалай қорғай аламыз сіздің крупный ақау шығатын болса сұрағыңыз өте жақсы енді ол жс э, жаңағы ДЖС-тің адамдарын неге келмеді келді оны білмеймін енді ол сұраққа жауап бере алмаймын бірақ сіздің сұрағыңызды протоколға енгізіп э, иә. жерде ол өйткені аймақтық сіздің сұрағыңызды хаттамаға кіргіземіз иә. сосын жауап береміз бірақ мен сізге айтамын отыз жылдың ішінде фф иә теңізшевройл деген бір бірде крупный техногенный катастрофа авария жасап көрген жоқ и бүкіл біздің мына қолданатын қондырғыларымызды бәрі де заманауи иә, иә. бәрінде де бар менің есімім қуандық баймағамбетов нормативтік құқық бөлімінде маман болып қызмет етемін содан қандай бөлімде нақты құқық бөлімінен нормативтік құқықтық бөлімінен иә айтайын дегенім сіз жаңағы егер бір қандай да апаттық жағдай болады десеңіз мына заводқа тікелей барлық ұңғымадан келеді ол келетін бізде мұнай мұнаймен бірге сопутствующий келетін улы газдар каждый ұңғыманың жер астында внутрь скважина оборудование дейтін болады ол тікелей операторлармен басқарылады қандай да бір операторлық жағдай болғанда авариялық жағдай сол кнопканы басып барлық добычын тоқтатады соответственно жаңағы газдарды бәрі тоқтайды тоқтайды иә ал енді ауаға кетті ғой мысалы крупный кетті халықты кім қорғайды сонда ауаға кеткенде жаңа айтты ғой санитарный зона деп оның барлығы дальше уже расследование немен қарап бірақ біздің айтып отырғанымыз жаңағы аварийный бәрі жабылады бәрі пультпен жабылады yeah. мына қазіргі қарап отқанда мына біз совет үкіметінің кезінде барлық ұңғымаларда ондай система жоқ иә. қазір бәрі бізде бәрі автоматический кнопкамен бәрі түсіп тұр ол автоматқа да сенім жоқ қой қазір бір труба ғой жарылып кететін болса автоматты сенім болмаса бізде айтып арнайы сигналдар датчиктер бәрі орнатылған автоматизация жоқ мен дейтін мына сізді теңге жақты мәселесін айтып отырғаныммен халықтың мәселесін қозғап отырмын мен түсінікші иә. қазіргі таңда мына шоу шоуда сөздің шыны керек мен жас жігітпін сегіз ай болды жұмысшы жатқаныма осы құлсары тұрғынмын диплом военный билет бәрі бар жұмысқа кіре алмай жатырмын біріншіден иә оны айтпай ақ қояйын бірақ қазір оны тақырып келгенде айтармыз бірінші мәселе мына біздің тшо салып беріп тұрған жылой мұнай колледжінде қазір колледж бұл сол маман бітіріп шықтым сол жерде тек именно сварщик пен поварды оқытады маман сварщик пен поварды оқытады неге осы экология мәселесіне неге мына неге колледжде сіз қателесесіз онда тек қана повар мен сварщик оқытпай мен күні кеше екі рет барып келдім нағыз болса қазір осы колледждің директорын шақыртамын мына жерге айтсын қандай мамандықпен мына жерге дайындайтынын сіз бірінші жоқ осы осы уақытқа дейін осы уақытқа дейін мен өзім оқып келдім сол менен иә автомеханик оқытады иә повар оқытады қара автомеханик повар оқытады сосын сварщик оқытады үш мамандық басқа да неге осы экологияны тексеретін мамандар деген шығармасқа экология тексеретін мамандар ол деген сондай мамандар ол жоғары білім оқу ол жоғары білім оқу университетте институт оқытады оны деген бұл колледжде э, экологтарды оқытпайды өкінішке орай ал мысалы мен кей кезде мысалы мына э, зауыттарда мысалы зауыттарда гидротест дейтін жұмыс бар неге соны оқытпасқа мысалы вот соны тексеріп қарау керек по моему бар сияқты оны да оқытатын сияқты э, жоқ соны қазір маман болып иісі болып мысалы құлсары қаласының жас мамандарды иісі болып неге біздер шығармаймыз дегенім ғой хорошо э, не ұсыныс беріп қарайық шығарған жерде оны оқытқан жерде обязательно жұмыспен қамту керек соның тегін оқулары да бар ана атырауда мана атек петротехникс деген кілең сондай бір нелерді оқытады әшейін оқытады тегін оқытыңдар бізді жататын жері бар тамағы бар бәрі иә тезде айтып тастайын мана мен өзім таныстырмай өткенде айнұрға сұрақ қоямын деп кетіп едім ғой ерғали бақытжан жайнатұлы осы подольда тұрамын жүз сексен тоғызыншы үй қол қаласында сосын мына мәселен мана мына кімдер өте жақсы айтып жатыр екен біз мысалы былай ойлайық шола жаса қарапайым жұмыс жаса ешкім ешкімнен нан сұрап жатқан жоқ жұмыссыздық пен онкология сол үйсіздік мәселе нақты мен оны айтпай ақ қояйын бүгін қоғамды тыңдап ол енді былай мына коллега бізге иә мысалы мен менің мысалы мына зоя ауданы деген ауданнан шығып жатқан мұнай ғой сондықтан бөлінбейді жылой ауданына мен мысалы үйімдегі шаруамның ішінен сарайын жалдап отырған сияқтысың сендер соның мұнайын алып жатсыңдар манас ұшып кетеді ойбай анау мынау тікенсіңдер кірпішесіңдер жігіт қаласың олай болмайды айтып жатқан мәселе бүкіл ұрпағымыздың мәселесі тек біздің сенің мәселең емес сондықтан бағана кетейін мына бізде мына экология экология деп жатыр бәленбай гектар жаңағы тал егеміз деп жатсыңдар мен жаңағы былтыр да айттым биыл да айтамын мына шығыс жаққа қарап қанша өтсем де мына шығыс жағына тарих болса бір тұрған етіп қаңғаңдай басып қалады құл құлсар да солай біздің шоқпан да солай мен биыл айттым әкімдерге айттым жұмабекке де айттым тал еккенде мына тал болуы дейді жақсы жақты тал шығып жатыр ана шыбықта әкеліп қарағаннан болмайды үлкен талды дұрыстап әкеліп егіңдер арқа тегісін бақтым міне көрсетеді сосын мана жақсы айтып кетті су мәселесі жаңа айтты ғой жойсуға жойсу өзі халықты адам қамтамасыз етіп отыр қайдағы сондықтан тек қана оны қайдан алып жатыр жойсу а қиғаштан тек қана алып жатыр ғой а ол неге халыққа жетпейді бәріміз коллектив білдік мол сосын неге тавловия етпейшіні тавловия дейді де мен университет ол шартына отырмын мынау бақта амал несі жоқ шетел бүкіл орал мебе бәрін ешқандай не діні жоқ ішінде павлоның әне келіп бүйтін екен негізі жұмыссыз жатқан адам уже қылмысқа барады біріншіден жұмыссыз жатқан адам қылмысқа барады сол қылмысқа біздерді итермелемеңіздер біздерді митингке апармаңыздар осы жерде халықпен осы жерде уәжісін тыңдап халықтың талаптарын орындаңыздар болды басқа сіздерден ештеңе сұрап отырған жоқпыз саламатсыздар ма жылойлықтар ал армен э, жаңағы айтып жатыр ғой бұл жігіт ойын жеткізе алмай отыр сол жігіттің ойын мен жалғастырып кетейін өткенде январь айында осы жерде өтті қоғамдық кеңес ол жерде мінекей рашев алдымызда отыр 236 адам еш қарсы болған нөл иә қалыс қалған нөл 236 адам қолдады деп протокол жасадыңыздар дұрыс па қазір де солай жасайын деп ана жерге спискілеп отырсыздар адамдардың бәрін енді жаңа жігіттің айтайын деп отқанын мен жалғастырайын деп отырмын бүгінгі қоғамдық кеңес тыңдалым өткен жоқ деп қабылдайды халық дұрыс па халық он бес күн деп отыр ма он бес күн халық он бес күн ба он күн ба қайтадан өтсін қайтадан өтсін бүгін ешкім протоколға қол қоясыздар ма өткізді деп өткіземіз ба қалай өткізбейміз ба өткен жоқ дауысқа салыңдар иә дауысқа сала саламыз иә тұра тұрыңыздар дауыстан болмаса, дауысқа салынбайды бұл дауысқа салынбайды иә мінекей қараңыздар дауысқа салынбайды деп отыр не үшін өйткені кеше шаңырақта бәрі келісіліп пішілді консультативтік мүшелер кім сайлады халық сайлады ма консультативтік мүшені жоқ он адам өздерін өздері сайлап алды бірін бірі тартып алды тұрар бастаған жанар бастаған өздерін өздері тауып сен қоя ғой қоя ғой мен сайланбаймын қажеті жоқ сен сөйлемей ақ қой тұрар сен сөйлемей ақ қой сөйлемей ақ қой сенің бүкшіл бүкіл бүткіл халық біледі да енді қалай мына жерде мен айтайын деп тұрғаным тағы бір айтайын деп тұрғаным мінекей қараңыздар осы уақытқа дейін отыз жыл бойына ә, э, теңіз шевройын біздің жылойдың мұнайын алып келе жатыр иә миллиардтап пайда көріп жатыр осы отыз жылда отыз құлсары салынатын уақыт болды дұрыс па иә бірақ отыз жылда отыз құлсары салынбай ақ қойсын ең болмаса жұмыссыздықтың мәселесі шешілмей жатыр былтырдан бері бір жылдың ішінде мың жарым адам жұмыссыз болып қазір тіркеліп тұр өтірік ақпаратты беріп отыр сондықтан мен осы э, бүгінгі нені пайдалана отырып өзі мына бұны жергілікті әкімдер де шеше алмайды облыс әкім де шеше алмайды оны мына жаңағы тшо да шеше алмайды сондықтан да осы тікелей эфирді пайдалана отырып осы халық сіздердің барлығыңыздың жиналғандарыңызды пайдалана отырып біз үкіметке мәжіліске ә, президентіміз қасым жомарт тоқаевқа үндеу жолдаймыз осы тшоға тшоға біздің жергілікті жердің жұмыссыздары орналастырылсын дұрыс па қолдайсыздар ма қолдайсыздар ма өйткені жұмыссыздық мына жерде бірінші очередь болмау керек жергілікті жердің халқы жұмыссыз болмау керек не масқара мынау күннен күнге жылдан жылға көбейіп жатыр былтыр қанша болды биыл қанша болды бір жылдың ішінде ешқандай результат жоқ ал бұл қоғамдық кеңес жаңа айтып отыр ғой олай болмайды деп бұлар кеше шаңырақта өткізіп жаңағы консультативтік жаңағы он адаммен бастары шұлғығаны бар екеуі үшеуі сөйлегені бар қалғандары бастарын шұлғып сонымен бәрі келісіліп бұл жерде тек галочка бойынша келіп өткізіп отқан болып тұрсыздар мен түсінгенім солай дұрыс па қалай осылай ма вот солай болып тұр мінекей сіздер өздеріңіз бәрін шешіп келіп отырсыздар олай болмайды деп отырсыз арген иә кадрдың бәрі даладан келеді жергілікті жердің халқы жұмыссыз жүреді онда міне рашид осы жерде саған жантөре айта кететініміз бүгінгі мінекей халық болып барып арызымызды береміз 15 бес күннің ішінде қайта жиналыс болмайтын болса 15 бес күннің ішінде 15 бесінші апрельде былтыр он алтыншы апрельде болды ма биыл он алтыншы апрельде қайтадан біз ә, мирный митингке жасаймыз да заявление береміз солай ма вот жұмыссыздар болып мирный митинг жасаймыз неге жергілікті халықтың э, халық жұмыссыз болу керек иә ұсынады жұмысты барып уборщик боласың ба немесе жаңағы э, ауылда жаңағы сыпырушы боласың ба еңгезердей еңгезердей бір үйдің семьясы бағып отқан жұмысшылар не жігіттер жүз мыңменен семьясын баға ма қуғара басын баға ма осыны тең жатсаң бұл квартиранттар айта кетейінші сосын мына договор дейтін мына үш айға беруді қойсын мекемеде мердігер мекемеге мына сіз дәрменімізді сіз қарайсыз ғой договорды да договорды қарамай кім договорды қарайтын кім келісім шартпен мердігер мекемемен келісім шарт үш айға договор мысалы рабочий болсын басқа болсын үш айдан кейін мысалы жұмыссыз лақтырып оны кем дегенде екі жылға договорды екі жылға беру керек жергілікті халыққа кем дегенде екі жылға біздерге үш ай дейтін ол дейтін заңға қайшы ана қызға сұрағым бар мен берші ана жаңағы нені роза жүрмейді ана айтып берейінші жалғастырып жоқ жалғастырып айтып берейін анаған сұрақ қойып жаңағы суды ждали жоқ тұра тұр суды сендер суды көлден алып отырсыңдар ешқандай талға технический су құйылып жатқан жоқ мен өз көзіммен көрдім және водовозбенен иә өз көзіммен водовоздар тасып жатыр водовозға барып сұрағанда әкімшілік рұқсат берген деді технический су жоқ талға құйылып жатқандарың кәдімгі көлдің суы өтірік айтпаңдар сендер